पेज नंबर 18 खोलो सब लोग अप, अपनी इंग्लिश ग्रामर बुक के जिनके पास नहीं है वो शेयर कर लो मैंने बोर्ड पे तीन सवाल लिखे हैं आप लोग chapter number three chapter number four read करोगे उसके बाद ये तीन सवाल अपनी कॉपी में सॉल्व करोगे ठीक है आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी जल्दी काम स्टार्ट कीजिए बातें नहीं शोर मत मचाइए प्लीज आवाज आ रही है अगर आप सबका काम हो गया है तो चैप्टर नंबर फोर के पीछे जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो कर लिए तो हेड डाउन करो कुछ ना कुछ तो करो खाली नहीं बैठना कोई भी good morning everyone down आज हम लोग वर्ब्स के बारे में सीखेंगे वर्ब्स का मतलब होता है एक्शन वर्ड एक्शन वर्ड मतलब अगर हम अपने बॉडी के किसी भी पार्ट से कोई भी एक्शन करते हैं जिससे हमारा हाथ पैर इस्तेमाल होता है उसको हम लोग एक्शन वर्ड बोलेंगे या फिर वर्ब बोलेंगे एग्जाम्पल ईटिंग ड्रिंकिंग किकिंग इन सब में हम हम लोग अपने बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सारे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलेंगे वर्ब बोलेंगे या फिर एक्शन वर्ड बोलेंगे ठीक है जैसे सेंटेंस नंबर वन में Nikki is laughing at the jokes तो दीदी सोचेगी कि यहाँ पे आई वाला वर्ड कहाँ पे आ रहा है लाफिंग में आई आ रहा है तो मैं क्या करूंगी लाफिंग पे अंडरलाइन करूंगी ये मेरा एक्शन वर्ड है sentence number three four five आपको अपने आप करना है और सेंटेंस नंबर थ्री का आंसर मैं आपसे पूछूंगी तो सेंटेंस नंबर थ्री आप अपनी कॉपी में लिखिए आपके पास टेन सेकेंड्स हैं जल्दी ten nine eight seven six five four three two one and stop stop good very good